मिल जाता है एक ही लाइन में और यहाँ पर आपको जो होम स्क्रीन का वॉलपेपर भी काफ़ी प्रीमियम लुक का मिल जाता है यहाँ पर आइकन भी आपको काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का मिल जाता है जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन फील दे देगा तो चलिए इसी के साथ इसका जो डार्क मोड पहले हम ऑफ कर देते हैं ताकि विदाउट डार्क मोड में हम पहले इसको देख सकें तो आप देख सकते विदाउट डार्क मोड में आपको कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह का मिल जाएगा बात करें इसकी सेटिंग के इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस भी आप देख सकते हैं कि विदाउट डार्क मोड में भी ये डार्क ही आपको मिल जाता है जबकि मैंने इसका डार्क मोड ऑफ कर दिया है तो आप देख सकते विदाउट डार्क मोड में भी ये थीम आपको डार्क में ही मिलता है और यहाँ पर अबाउट में आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता है मुझे काफ़ी पसंद आया ये थीम क्योंकि डार्क थीम जो होता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है डायलर पेड की बात करें डायलर पेड आपको डार्क मोड में कुछ इस तरह का मिल जाएगा तो चलिए इसी के साथ इसका जो डार्क मोड है वह इनेबल कर लेते हैं देख लेते हैं कि डार्क मोड इनेबल करने के बाद क्या सिस्टम होती है इसकी तो आप देख सकते डार्क मोड इनेबल करने के बाद इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप इसको विदाउट डार्क मोड में यूज़ किया डार्क मोड इनेबल करना या नहीं करना उससे कोई इसमें फ़र्क पड़ा ही नहीं क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज होता ही नहीं है तो आपको ये थीम ही डार्क में मिल जाता है लॉक स्क्रीन देख लेते हैं लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा यहाँ पर आप चार्जिंग एनिमेशन देख सकते हैं कि चार्जिंग एनिमेशन भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक का मिल जाता है यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया पता नहीं कि राइट साइड अगर स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको वेदर का ऑप्शन मिलता है काउंट डाउन का ऑप्शन मिलता है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है व्हाट्सअप टेलीग्राम ये सब चीज़ का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर एक प्लस का भी ऑप्शन मिल गया है जो कि परफेक्टली वर्क करता है और लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ साउंड भी यहाँ पर मिल जाता है तो चार्जिंग एनिमेशन हमको इसका काफ़ी पसंद है लॉक स्क्रीन का आपको जो टाइम स्टाइल और डेट स्टाइल भी काफ़ी डिफरेंट लुक का मिल जाता है जो कि हमको काफ़ी पसंद आया तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यहाँ पर आप इसका नेटवर्क आइकन बैटरी आइकन है वोल्टी आइकन ये भी आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी आइकन जो है आपको काफ़ी बेहतरीन लुक का